እዚህ ውስጥ እየጀመርኩኝ ነው ሰራ አለኝ እኮ በዛኛው ስልክ በዚህ አይደለም እንጂ ያኛው በጣም ይዘገያል ታውቃለሽ አይደል? ለዛ ነው ቶሎ አይደርስልኝም እና ያሰልችሻል። አንቺ ማለትም ያይን ላይ ገባሽም ይችላል። እሺ ቆይ እሞክራለሁ። አላስገባሽም ማለት ነው እስካሁን ሰዎች የተኝቷ ልጆችን ልጇ ልጅቷና እንትና ስራን ጨረሽ አልጨረስኩም ቁጭ ብዬ ነው ያለሁት። እዛ ምናምንን ሴትዮዋ አናገረችኝ። እሺ አሁን ኮስተማይዜሽን ውስጥ ገባለው ዩቱብ ስቱዲዮ ውስጥ ገብቼ ያለው እንደሚታይ ማለት ነው። ኮስተማይዜሽን ታውቃለች ቦታ እንዳለ የመጣለኝ ብራንድ የሚለው ደግሞ ነው ካለው እንደሱ ማለት ነው። ያው ቼንጅ አለ እንቢ ያለኝ አለች። አሁን እኔ ትላንትና ለአንቺ ቢሁለት ጊዜ ቀየርኩ። አሁን ሌላ ነው ያለው ግን የሱ እንትና ደግሞ እንደዋጥ ብቻ ያለው የእሱን የባለን ፎቶ እሱ ነው ትልቅ የኔ አይወስድም ነበረ። ትላንትና አንድ ነበር ወይ እሱ ምን አስገባለሁ እኔ ቼንጅ ብዬ ነው አንቺ አፕሎት ያለች እኔ ደግሞ ቼንጅ ላለሁኝ ፋል ውስጥ እንገባለሁኝ። የትኛውን ላስገባ ኔውላ እሞክራለሁ። ትላንትና የሞከርኩትን okay፣ ይሄን እሞክራለሁ። አየሽ አይደለ? የኔ ምንም አልተጻፈበትም፣ ግን ያው እንደሚታየው ምንም አልጻፈ። ዝም ብዬ ፎቶ የ post ኩኝ ነው እና ለሁሉም የሚሆነውን ፎቶ ማለት ነው። ለኦልድ ዲቫይስ ለቲቪ ቲቪ ማለት ነው። done ላለውኝ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ደግሞ publish public ላይ ያደርጋለሁ። ማንም ሰው ማየት እንደሚችል ማለት ነው። ከዛ ምን ይለኛል? ጎቱ ቻኔል ይለኛል። ለምን ያኔ ሄጄ እዛ እንዲያይ ማለት ነው። ተመስገባለሁ። ይኸው በቀጭኑ መጣልኝ ማለት ነው። ያው ፊቴ በትንሽ ሆኖ እየታየ ነው። በዚህ በዚህች ነው ላይ አይነ ጽሁፉ መታየት ያለበት እንጂ ያኛው የምታስገቡ ነገር ትልቅ መሆን አለበት። ትልቅ size የሚይዝ መሆን አለበት። ገብቶሻል? አሁን ትልቅ መሆን አለበት። ግን የምትታየው እቺ ቀጭን ብቻ ናት። እንደምትታይ እቺ ቀጭን ብቻ ናት። እሺ okay፣ ይሄ ነው የሚመስለው። ስለሚያሳይሽ ነገር ካለ ትነግሪኛለሽ አሁን